sano hei hellulle. Sano, minä telepatisoin hellulle heitä. Ei enää makaan tässä. Jaha, täällä on pitkä koira. Pitkä koira. No, onks täällä pitkä koira? Se rummuttaa hännällä. Onko? No terve. No terve. No siellä on. Ja no, siellä on koiran daisarit. Niin, ei ne nyt niin isot ole. Ei ne on niin kamala isot. Ei ole jättiläiset, ei. Ei ole ihan jättiläiset sentään, ei. Ei ole. Niin kuin mikään HH tai sille. Ei ole. Oi, oi. Olemme juuri syöneet, nyt on mukava kellotella tässä näin. Kellotella. Kellotella. Kellotella. Rakelottelee. Tauskikokeilut, ei kun. <laughs> Nyt menee jo teidän nimet sekaisin, kun on niin tottunut tuohon pelkkään tauskin oloa. Nee. Nee. Nähdäänkö kuora? Sä punertaako sulla muuten toinen silmä? Punertaako? Käännypäs vähän tänne. Käännypäs vähän. Käännypäs vähän tänne päin. Ei se punerakka. Ei se ehkä punerrakkaan. ja <coughs> tämmönen pötkä sieltä palautui. Näin. Tuosta saisi hyvän maalauksen, ikään kuin se hyppäämässä justiin. No niin, näihin asetuksiin. Aurinko paistaa ja... Ai niin, puut alkaa olla vähissä, jos pitäisi kekata paikka, mistä niitä voisi ostaa. No niin, moi moi!